yaddira ekizimbe kye ekinanye paalamenti kyali kyandabirwamu nakifuula konkuliti ekitegeeza ono ali ku lusegeri lwa museveni yali akolagana ne besiki hmm. tewali payoni ya baasi yakubwako aba besiki tebaazi kubako no naye nga bano tebakiraba bali mu sente but what if every border border pays ababodaboda abatakyakola obawandiise mu kibiina kimu bajjako emitwalo etaano nga bazijjawo kalayo singa obalabe olyoka odduke bajja badusa emisinde wano ffe nga tusirise ate zibamanja ki nemmere kati ewange tebasobola kulumbayo kubanga emmere bankubako ne mu social media nti beruyo yamuziza ennyama nemulema ogula ate wange balumbayo emmere agula amatooke nabo nengula nemyera ntimwe mulaba pulezidenti abange muleke obwa pulezidenti si woofiisi ya somero buli somesa gyamanyi eno niwebaziteeka si, si, si, si, si, si, si, si, si, waliwo bafaaza batalaba kalidinaali nze ndi faaza atalaba kalidinaali naye ngaomuwulisa ati omutugambire aa simulaba bannange ndi faaza atalaba kalidinaalimugende <laughs> mu bano mugende mu bano ababalyako sente abantu bagezi nnyo nti yuse ku lwokutaano ku lwomuka manya kunaku zonna ku sande tojja kulaba beega lubaga tojja mulaba mu st paul tojja mulaba namirembe the beggers will go to moskis lwaki tibajja kumugaba abasiramu bagaba eh. era singa muli abo babega abambadde ejuba ezitukula ennyo nembakebera mu mpale si basiramu waliwo omuganda ali emmengo asaba emmere tiri muganda anti mmengo tegaba mengo yebera kuli asiima kufuna si kusiima gaba era ezo sente zava wa mandera thats mstrokkyovumengo kabaka asiima ne bamuwa amakula naye <laughs> ate siyaba bweyeta siimagaba nabagereka bwakola ekisakaati ekigunjula abaana ba buganda mumusasula si mmengo yeteekamu sente efune abaganda gye bujja abalungi anti kyenkubuulira tiwekitadde fetubikola tubyagala abaganda embwa gitunuulire esobola okuyita kukasasiro omu nefuukuza mu kasasiro omulala emanya waliwo enyama e, byerya kakati ate oyo bwasenguka ogenda okulaba nga nembwa temuka bwoba embwa zakuno zalagawa eyali eh, eh, afumba enyama nayiwakoyasenguka <laughs> embwa zo zitegererao nti eh, munafu abadde agaba ku nyama yadduka dda kapa <laughs> kapa kapa mukutegeera obwava ewaka wamuliranwa akamugino <laughs> kansooke ntegeeze bannauganda um, olunaku olwajjo waliwo test ezakoleddwa ku covid-19 abantu 13 bazuuliddwa abalala okubanga balina obulwadde bwa coronavirus mu uganda kitegeeza omuwendo kati gwe tulina ogwabannauganda guli 1114 wangi tugenda wat ku tanzania litimiteriyo tulina abantu 1medical doctor will tell you nti akawuka ako nga bwakafunye newejjanjaba wekka bwogenda ku testi bakalaba nti mwekali bakalaba hey. Eh. May do you know the cost of maintaining somebody my isolation center? Mm. Eh abo bana Kenya bakwati ano Kenya ili tusasula bafe tubasasula. Ibi mu biveko. Nikugambi ko nga insonge tubezeze waka. Eh, eh bibi biveko zija kutuka ni mbitano. Mm. Eh whenever musebe ka samuni yali nga wali enda ku 14 nga bagira. mandatory testing ngabungireyo e eh, Kenya kasaba kuze mandatory testing bagenzo kuzulanga buli bantu 18 bulina Allah boba sese ogenda ku vaccine katova mumbasa kulaga Nairobi why to the moment you allow nti batwaka drivers bazje gwalaba yo toughness kuba malaya who would be contact ne bakugamba bayise bad black anyonyele ba malaya banne you were mad bad black obwa malaya bwa kwana bazungu avuga nini talina na message mu bantu bano naye notunula nioga naye bano bano basoma mass communication do they know how to change society nedda mani mani guno tegugenda kugwa ah, ah. kati ate waliwo newara eyazze e, obuyambi buno obujja tebwongedde ate kusajjula eh, ate kakati obuyambi bamala okujja katiun erese bali bawaddeyo bagenda agaba kati naye nze mbabuulira tikadaga kasita yabunye ate nakiwandika dda kana akatabo kalaba nako nakawandika kadaga okuwona ki nabagamba nze nawandika ku palamenti eno dated 25 december 2012 nawandika ku judiciary executive naki kati ye judiciary yagwa ekitongole ekiramuzi kyagwa mpozi ono bigirimaana yanakijjayo why ekitongole ekiramuzi kirimu factions bbiri eyabajages abalengera ewala neyabatali bajages kakati bajages abo abalengera ewala bagenda nebatunulira nga uganda jages amaket baabload abalamuzi ba uganda bafuna egundi ebweru wy nti munsi erimu demokrasy ekuyamba tupasa ejudgement eruma gavumenti naye ate newekolera erinnya nti omulamuzi yaluulinga nti besije wadde ali mu kukomera naye yesimbawo ate eh, akampingaati eh. yali akyolekeza museveni ojja kuwangula besigi naye erekison zon zitaddeko dde nti kiringa golola okkuba omuntu gwe basibye ne bwaya batteeka emu n'atalantuka abaamuwangudde mm-hmm. ekiri eh, mu sekespiere kasias from bondage we deliver kasias omuse ali mu bondage but we deliver kasias kakati abalamuzi ne bafuuka libolo besigi was the first ugandan to be granted bail on prison kuchobu tuju eh. kule msoro kwe abantu wabesi yibo na babata bona we have a liberalized judiciary ba, be marketing kati yeshigendo kuba kubali ali taka judiciary ya kubwa taka taka liya kubwa judiciary nti ba ababi ba mafia ba kulanga court order you must respect your court order not at all not at all e, lwachi nzikizibigezo ya yunebu is actually it lwaki pulezidenti bakkiriza nti tababbi one museven yanoonya akalulu mulimu omwana gumukkiriza nimuga nti oyo atukulembere kubanga omwana tava mu bitabo alivaizinga e, eh, naye akuba endongo n'abasinga mugamba abimubbidde <laughs> museven looks for vote mu kampeyini omulabiradda n'akubalala ennya nga bali bawumudde dda beebase ye alimu buyinza ate anoonya akalulu okusinga baki kyenabagamba nti naye gwe okugjako omwana yayonkera ku cupa naye yayonka amabeere ga nyina bifaanagana tigonna gabadde mabeere njawulo ki omwana yayonka ecupa ayonka agitunuulira ayonka atanyira ku bbeere omwana yayonkera ku mabeere ga nyina okumuja ku mabeere ogasiigako kamulati hmm. ewecupa ogikanyugana naye kikirimukaagipikinga eh, omuntu ali mu buyinza yinkambe nti ayagala museveni amanyi kipawa kyetegeeza nogiruzinga okusinga bubiwaina ajagala aginoonya lwaki museveni ye abantu bakkiriza tababbaatebakkirizaba anti alina systemu zibiri azibesigye complains nti bamubbye ŋanda aba azina amazina nga yawangu ddalaga mu palamenti esystemu ogijjawo oba teyabba bonna <laughs> oba te buli omu yamubba wa dp bonna nayawangudde natawangu okwenje emalaba e yasika munne mu ngalo eyamuwangula gundi ono nakendo yali musajja wa dp nga awangudde gundi yaliko ne minisita local government munda eyakafa eno ekiboga eyali awangudde mugwisa yayitamu bulu bisatu kakati sisitemu ya museveni yanjawulo nnyo toyinza kukisa nti kato wange wasasi wange bibyabazungu mu byuma tewumani conceived t twice in a day ebibyabwe fe mubaddugavu tetubirina nti omu omulongo wagundi ono wagundikakati museveni yakola system nti gwebesiyoga nti bakubbye ngaabantu bwebazina from the same system kyena bagamba nti abasajja bana banywa omwenge abasatu nebasangibwa kumacyanga bafudde ate afa yaddeyo bagunyweredde yaga nti bano bwebavudde ono banywedde ewalala saidi ate nekyuka ngaekyukira ku mutamiivu baali bakunywa omukazi ono nti bagunyweredde wano ono nakomawo mutamiivu Mhm. nomugaa lwaki okomyewayo mumaadi nti no bano bwetwavudde ono balina gyebalazi gyebagunywedde siwano komyewo okunywa mumpe nalabye nga bagamba emiti ana naladdisi najjayo omutwe emiti ana abanywa omwenge abatamiivu bamategera bawagwa waliwo ekyalo okutali batamiivu mbwera nabo enjala yebanywesa simanye enjala tebalina mmere coronavirus abatera najjange nga basajja tebatta bantu hmm. nga batamiivu tebaliiyo kakati ala disa ajjayo omutwe owemijana akugamba nti abatamiivu abatamiivu mwabogezeza mwabakumye negumala obbaggwako nemugenda gyebagunywedde nemugujjayo nemugujiwa kiwa joking yono serious people what information did you get these are witnesses did you wait these people to recover and direct you where the beer is nemulekanga muguyiye nemugugalira nemutekako ekufulwa eyamma naye baalagiriza abantu okuva e kampala abamawulire bajje bakwate abatamivu nga bagwa mbu museveni abawe sente zemmere muyina <laughs> obwongo mumutwe eh, eh, abakazi batingana nnyo abasajja batingana nnyo wadde muyombagana naye musula mubuliri bumu mm. mundageko alumyeko munna omumwa nti abadde ankuba kiisi <laughs> eh. <laughs> yadidde ekikopo nakinyolako omukonda aliwa kuba bino byona byomugambo ebyebweru byabwere basula bonna mbu naye n'abakazi aba abaviolensi nabo bafuneko bwe babateeka kolonavairasi bwanaggwa badde wamubawase naye mubbi ennyo bantu mwe ne baleeta onyango onyango nasoma naye makere naye ndowooza ono mulala oba mulongo munne nalyoka kuli statistics zitubuulire nti last year domestic violence yali bwati today coronavirus We have had many murders of people killing their spouses before coronavirus. Tawari nkugamba wano mukatabo kange nti e, egundi pulezidenti paalamenti yamusinza amaanyi longeeko mpandikano mu bbiri kumi nebiri ng'ojja kwakakanga eh. twategeddeko nti waliwo enteekateeka eh. ey'okuteekawo obukiiko bwa eh. coronavirus ku constituency level kino nga kyazze oluvannyuma lwa wanje e president cabinet bajikubiba na parliament seven ya pondose kadaga yakubi ali waggulu nyo ili ababaka eh, e na yinza kasaso nye bobi wine kadaga yamsonye wine yangami ndi sengala bika nsonye wacho wakoze bulungi nango okumbule bobi wine yakubire simu e eh, yankubire bato aba wano e nanga ndi chitufu amagezi ke wampadde mm bobi wine ejansi zeribukira munzige bano beru kaluhanga bayine ebizibu byabwe bo sente zibazayo bayine yazibawa wa kakati ono abadde agendedde mubali kada ga mugobe don't deal with those people mugenda bawulira wano nga boogera butambi bwabwe nkugamba ti paalamenti yafuna amaanyi mangi nembalabulamu bbiri kumi n'ebiri ti paalamenti you are heading to a parliamentary dictatorship and many people don't realize this nti judiciary yo emisango gy'ettaka gyagikuba ekigu abalamuzi ne basala emisango gy'amancoolo okay le yes it is about court order you must respect a court order no a court order eyekifere e, tewali agikkiriza naffe tutegeera nti omulamuzi bamutwalidde sente gundi chief justice we yagambye hmm. nobody is above the law agreed but not only institutions some institutions above the law this is where nagambye okubuuza abaana bange baloya nti mumbuulire lwaki tugaa nti everybody is above the law lwaki tetugatta nti including institutions lwaki pulezidenti wa uganda tavunaanibwa nga pulezidenti navunaanibwa nga afuddeko ekitegeeza pulezidensi tewawabiro palamenti tewawabiro you can get individuals kakati omulamuzi kasaasala amanki olwo nga judiciary efa nabagamba nti ebyo byabalamuzi ebyo byebasana bweoba yina omukazi ow'emputtu tomutumira mu bantu tomutuma aa ah, ah. eh. abewammwe bwe bajja tomugamba nti mukyala fumba kyayi gwekwata ebinika ogende ofumba ekyayo batabulire bo bali bagende baga nti genda balancing naye nga gwomanyi kyajja kusituka <laughs> omulamuzi okuwa kadaga ebiragiro ebyembwa yagana ekyakavuma nakino yakiganye kakati kitegeeza judiciary yeefa eri ku muntu ali nolegebo bwabibaddiza kati kadaga temumusalya emisango gyambwa jajimenti zembwa zigaana kati judiciary bwe yepanka ku parliament the judiciary loses this is where the problem is kakati okulwanagana kuno kutuyamba nnyo ffe mwe baani anti tuyina kyetuyita command politics oba command economy abacommunist badde judiciary ne executive ne parliament nebibeera fused into one kakati secretariat nga yekolaki yeringa parliament ye politburo mm. kakati mu uganda tulina free the president has allowed us to create strong institutions kati kadaga wakubira bana abalamuzi twakafuna ba chief justice bameka twakafuna ba speaker bameka nti america irwanya ne syria na iye ba president ba america bali sebo gaddafi bali bameka gaddafi ya surviving bameka from 69 ba president ba america yali awenye bameka buli miaka munana mugenda buli miaka munana mugenda buli miaka ona iko consolidating we syria yakabuna ba president ba america bameka kati judiciary ichusa nonagenda kataka waali ekitegeeza gwe tulwana nono n'omusobola gwe buli chief justice wajjawo omupya chief justice wajjawo this one is already thats why nti judiciary telwana nakataka nemusobola is a lawyer ate yabayisa ate yakiswaliddemu yakiwangudde baaladisa enkoko zebampereza gwe ozimanyi obungi eh, anti eh, mbayo yali tatayogedde nti buli aladisi yafunye 56 billion three times mps nekyogera wano kati mbayo nagamba nti ah, clarification nti e tuzibaterekedde buli mwezi tujja bawangayo biliyoni kumi natano miliyoni kumi natano bas ntituzibaterekedde yekikiriza nti eh, gyeziri eh. kati baladisi bakimanyi mwewole amabanja buli mwezi olinayo miliyoni zokumi nasatu enkoko enkoko kyevule basula bazisula olwone <laughs> nagwega nakutesezza esimu yange totya nokutya abantu kasi gwe baweerezaako eh? oba tukubiddeko <laughs> nze nabagamba kakati omwana gundi ani oyo gundi owejjinja isemusumako naye bonna bonna bemupisi bejjinja bamufukamirira kati bagambye nti ate bamuwandikidde ebbaluwa ekyo nakyogera nayembagamiriza ddala kasamubanga mulya olusaniya nga mulya emmere omuntu atanabe mungalo omulalu nalukwata mumuduka budusi muyiwanjiwe oba mugimulekera kati sakwa bamafia bakimanyi aisibozaabantu once youare interdicted yugo ogenda bamugjeeko kati nakugamba nti president kyebasooka omukola laba wano i was amazed when state house officials handed over a list of rdcs to the presidential parliamentary committee whose bias against the president is obvious even to a baby the committee recommended the, the sacking of all DCs because they knew that it would undermine the, the president. It was intended to prove to the affected all DCs that the president could not help them. bwe baategeera nti balina okuba omuseveni ekigo baleeta mu palamenti akakiko ka presidence ne kayita obuyigirize bwabaala dcs baala dc bonna bakolera museveni babagoba ba ojaisi jukirecho mm. ndibala disaba kule museveni baba kuba nemba gamba wano in my opinion parliament cannot the likes of Katenda verify one whose academic qualifications this is the role of courts because parliamentarians themselves have had this academic problem and have always been referred to the courts of law in order to undermine the president the presidential committee ordered the scrapping of state house scholarships because the scholarships were giving the president political mileage, which had to be undermined. Interestingly, parliament was not uh, abolishing the, the scheme. It was rather being transferred from the president to the Minister of Education, where they could easily share the affairs, the offers for themselves. bino byonna kumi nebiri kumi nebiri ti parliamenti obuyinza bwebulya ebutwala naye nga bantu tebakimanyi kubanga invisible hand eyali abakuba yali munju eyali abakuba yali munju kati bamutegeera ate mbabazi teyavaayo mpandika bbiri kumi nebiri mbalaga mbabazi nti mukintu kyammwe ndabyemu omukono gwewuuba bwe guti eh. nali ngulebi me nakati abanuma ekintu baabwe abakola ebyebintu ebyo nomukamu gundi navayo nowakamba bali bekukumi ojaba ulyanga bawogera naye nkugamba furthermore unlike the executive which has strictly observed its role parliament orders the arrest of corrupt government officials they have ordered sarkings they have handled public issues like markets they have revived court cases they have intimidated the judiciary IGG and other government institutions to, in a, a, a nutshell, they, they successfully insulated themselves from public scrutiny because they are perceived as an active parliament. Parliament, yeche yakola. bagizimba nga yesigaddewo mu executive judiciary ekubiddwa mu ttaka ewunya esale emisango gyembwa bagiragira nesale egyembwa eh, kavuma deputy chief justice bamukubye okumwogoloza judicial efudde executive yeterwanyisa ababbi yabaweereza waigigi saamiini palamenti eyingidde ne mu nsonga z'obutale palamenti eyingidde mu nsonga palamenti eyingidde mu buli kimu kyonna abantu tebasobola gikwatako mbabuulira these well thinking members of society parliament yebakoledde kyovulaba bakwata buno obuwala kana akewumbekanga pusi bwe bwafumanga kadaga simanyi ku social media kuki but the ordinary person amanyi parliament kyemukoledde parliament yekoze politics is perception abantu bayinza okulowooza nti okola nnyo ngaowoggana bawogganya politics is perception nti palamenti bino nebikoze leesa abacyoga mwe bakankanyiza sensa motion ziri mu palamenti pulezidenti olumu n'alwana n'akola atya bano pawaba jina. so they have insulated themselves nengamba the way our parliament operates always reminds me of mob justice many villagers prefer mob justice because it is quicker and, dis and, di and dispensing justice precise and does not require advocates or oh, call them witnesses bantu balinga buli obusajja buli tebuyita abajulizi bukusala oludda lumu expati bakubye mumotokayo toyogera buli obusajja tobugamba mbwate abaana babadde tebadda musomero simanye emmeremmere nedda agwedda lu akikumyewo akole ki tekawe enkumi zosatu wano tambulaogeakati simanye oba mukisiiba okukola sinagenda <laughs> bamwaga mbuswaitani zonna bazibenjegere <laughs>